Vecinile mele nu au fost niciodată mare. Mama mea nu a fost niciodată la mare. Soacra mea nu a fost niciodată la mare. Sora, soțul meu nu a fost niciodată la mare. Așa că eu am avut noroc. E bine că s-au deschis hotarele acum. Poți că călătorești noi în afară de Moldova, Rusia, nu știm nimic. Am așteptat uh, mult timp până când am găsit reduceri la bilete. Când am găsit bilete de 50 de euro, prima dată <laughs> am plecat în Italia. Frumos, mi-a plăcut clădirile vechi, aranjate, drumurile bune, bisericile de, de la Sant Antonio, la biserica și ea cât e de frumoasă, peste 500 de ani are și e așa măriță, e așa frumusoață. Mi-a plăcut risotto, la dâns. Și de atunci, de când uh, eu fac tare des risotto, și uh, spaghetti, uh, paste, cum zic ei. Pastele le fac anume cum le fac italieni. Ei nu cred în mâncărurile astea, italienii care se gătesc două, trei ore. Rășituri sau zamă ei mm, nu nu le preferă deloc, nu-i place deloc. Tot am găsit uh, bilete ieftine și ne-am dus uh, all inclusive. Biletele ieftine nu sunt în sezon când poți să te scalzi și să stai. La sfârșitul lui mai, când apa e rece. Da, da, totuși, călătoria asta... Mm, Ce v-a da. plăcut acolo la all inclusive? yeah. <laughs> <laughs> Uh, era, cred că, undeva două mese așa lungi și înțelege ei ce vreau ei. Și noi sușă nu mâncasem niciodată. Ia să eu de uh, sușă să gust. Uh, pepine verzi, numai ce să dă, să eu și pepine verde, da, să eu și înghețată. Uh, da, și sprime uh, o farfurie încărcată. Când ai să mănânci, cât poți să mănânci omule? tot înapoi, așa, pe urmă, nu. Am să luăm numai o leucuță, dacă o mâncăm, ne ducem și luăm altceva. De-am când la urmă ne-am uh, dezvoltat o etică a mâncării, dar la început tot vroiem. Când a fost Uniunea Sovietică, am uh, fost în Moscova și în Riga, și în uh, Leningrad am fost. Da, atunci ne pare că asta e toată lumea. Cei mai mari frunzați, iată, în Acum când am fost în Olanda, tot m-am mirat foarte mult. Ce curățenie, Doamne! Ori noi nu putem așa să, păstrăm și noi. de mult frumusețea, clădirile vechi, asta, asta e una, da, da, curățenie, depinde de noi toți. Nu știu, mi-a plăcut orașul vechi, clădirile cele așa de frumoase mi-a plăcut cele uh, 3000 de poduri care uh, sunt în Olanda. Pe râurile cele n-am văzut o sticlă goală aruncată. Iată, de exemplu, mi-a plăcut în Olanda transportul. Și ar și la noi să fie așa organizat transportul. 5 minute și trenul venit. Noi am luat bilete ieftine de, cu vreo două luni înainte, că dacă luăm totodată nu ne ajunge bugetul, dar așa câte leacă, câte leacă de la um, pensii, mai uh, duc nepoata, o mai duc la grădiniță și fiorul, n-am amică 200 lei, n-am amică 500 de lei, n-am amică și eu le pun aparte pentru călătorie. Vecinile mele nu au fost niciodată mare, mama mea nu a fost niciodată la mare. Soacră mea nu a fost niciodată la mare. Sora, soțul meu nu a fost niciodată la mare. Așa că eu am avut noroc. E bine că s-au deschis hotarele acum. Poți că călătorești noi în afară de Moldova, Rusia, nu știem nimic. Dar acum am descoperit așa țări cum Italia, nici nu știem că cu mult mai, mai frumoasă decât Moldova. Decât, că acolo dorm pe drum, că n-au unde trăi, că n-au sunt șomer, că n-au unde lucra. Că... Chiar și despre Italia și țările astea de Ei, despre Italia nu, dar despre America, de oricine ne închipuiem că acolo e da. dezastru, că acolo toți dorm numai pe, pe străzi sau uh, pe bănci. Iată, este la Lelis din Olanda adusă. Deodată mi-am făcut pașaport cu gândul că îmi plec. Dar pe urmă nu. Unde nu te-ai uitat? Numai propaganda. Trebuie să citești printre rânduri ca să afli într-adevăr ce-a fost. Nu pot spune... Dacă asculți televiziunea rusă, spui că așa e în Rusia. Până nu-ți faci, până singur nu călătoriești, până singur nu vezi și acolo, nu poți să-ți faci părerea asta. Dar propaganda rusă e cu mult mai puternică ca uh, propaganda care vine din Europa. De, e tare puțin promovată Europa la noi în țară. Oamenii nu înțeleg. La noi uh, și de spune, aceeași uh, au, aud. Ei, uh, dacă nu au fost în afară de, de, de Moldova. Nu, nu a fost nici, un, unii nici la Chișinău nu au fost, sunt care. Așa că cum pot să fac ei impresii de, de Europa dacă ei în viața lor nu au trecut prutul? Iată, lucrează toți frații, toți lucrează în, în Europa, dar ei vor cu, în Rusie. Asta e tare greu ca să, ca să promovezi ceva trebuie ani. Tare, tare greu să o valoare să, care nu e din nu e implantată aici, din copilărie, care nu e schimbă, da, mult de când uh, s-au deschis hotarele, s-au schimbat. Oamenii conștient cred că înțeleg viitorul Moldovei numai în Europa este unirea, unirea cu Europa, unirea cu România. Ei spun Moldova, noi suntem Moldova, trebuie și Moldova. O țară așa de mică, dacă n-are pe cineva mai puternic lângă el, nu poate rezista.